Hai ula-ula tadi saya di alam itu kurang atuh sang hilang nu aya Keneh nambah day no problem Hai itu masalah Hai ulama niahan baik Hai Niahan supaya nyara ranung resep ributnya haha <laughs> resep gak ada ributnya sok datang ke Imakula atuh tepugu tekarunya karunya nah, kawin aing uriwe <laughs> ya Allah Dina sahaya Urang diondang ku almarhumah Kadari gerak carita je setahun Ka tukang mah masih kene aya diluhur bumi tapi kuari bus ayat di jero bumi geraka dia geradi ce siapngeste layak maneh ma hirup di dunia butuh satu nubutuhan konyanat onder deal nangis <laughs> tapi nu jelas mah henteu saha teu saha henteu nu kolot teu nu ngora teu lalaki teu awewe henteu tukang ibadah teu tukang maksiat teu ulama wali ten hmm, jelemararadutan p bakal balik Hai pula kena-kena orang gagah kena-kenna orang sugi kena-kena orang teh Hai ninggrat polisi gepa eh Hai polisidang kepan je lemahpae sauhan TN RT ko Kyai maut bedadah beda kakang jenabimah pupus namun ke Kyai maut namun ke polisimahpae namun ke Hajipendma is dead kita <laughs> jelasmaha mau Hai kurang sering yak si nupa Hai kamu Kyai santri Oh iyayakksian sakkaratna mandian Hai kemudianbungkus kemudian nyalatin mawa ke kuburan terus dibukaan di jerona Masya Allahtata orang tanu Inggis bata begitu orang diasubkan ke jeruk terus dibukaan ditempelkiri pipi orangrang karena tan anuukuari jadi kebanggaan kom artisisme awewe uh <laughs> bola-bola ada guys terus gue diceritakan <laughs> masya Allah pakai koas <laughs> tapi isuk pakai toba dibuka ditempelkan dirapatkan pipi karena tanah asal tina tanah kembali karena tanah Haieta hmm. mobil lunga berelengeta istana nu bereleng eta tanah jengrukokna Hai ngebereleng the diajak jadi bawahwa ke kuburan Hai Numi luka kuburan adalah amal orang sakit Hai pepelink kecukup dan sakit ta amal urang nummi je matakete kiamat Gusti Allah tengo damel sangkal lala anu pu putran anak aya 10 putran gedena eta sangkal ala omsrong teh gedenek hiya gede langit je bumi tedu ditiup ke diaskan dibikin ke malaikat tukang niup songrong saat tukang newup songrong saat tukang niup songserong mulai nanyakan malaikat hahahaha <laughs> Yesus ya Allah. ya Allah. Masya Allah. Ta. Maksudnya tilu kali niup. Tiupan pertama, tiupan kedua, tiupan katilu. Kesimpulannya panjang dongeng teh, ya mah kiamat. punya beres rata kan bakal Har udang de Hai kajji Pendi udah Hai ibu haja halr rumah udah Hai disupari udahjitata udahwahhab ke ban Hardang Presiden Jokowi udah. Harto udah. Gus Dur udah kabeh. Ieu nu mawa amal masing-masing. renungkan ku urang kajian batur mah. Presiden ieu tamanya nama senang di dunia naik urang. renungkan ku urang lu pernah dipaling kurang sendal jepit misalnya nangkot di tarang usia nangkot di tarang sendal jepit geus ya, digitukeun ge kurang hese ya, di dieu bae sendal jepit pan kajauhan kudu bogana waktu di dunia nah ieu ya, sendal jepit aing ye teu kudu hese malaikat sebab sendal jepitna di dia nangkot Masya Allah deres nda jepit mah deres lamun anu maling motor beat beat beat siapa bacaan teh sok tepuguh <laughs> eta motor nempel di tarang deku baca bayu motor nempel di dia di tarang ya Allah bisaang renungken kurang gudangtik kuubun masing-masing namun pernah maling coba diris motor Ken motor masih der maling kebo <laughs> kurang pasirgadungl Eh, Carewen. Hah? Pasir Jaya, tukang maling kebo kabeh dia mah. Baheula. Baheula mah dia tukang maling kebo beneran, di lain lalagan. Tukang maling kebo, kebelah dia leuwih parah. <laughs> Tah, renungkeun ku urang. Urang hudang ti kubur pernah maling embe. Pernah maling kebo. iya kebo nempel di dia. Dekumaha coba ayeuna? wa kangjeng nabikan di titah ayaah dibelah mana jeng bakal kumaha orang waktu digiring ke masa ketik kuburan masing-masing Masya Allah nubantak para Aulia Allah para ulama salaalihin cari riket tengah petinyencerikan ketika dihudang kenti kubur amal orang masing-masing Taknya bakal tembong nu maling lu korupsibo nuzina dijelaskan ku Kangjeng nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lamun aya jeman salatbun Kangje nabi just jelaskan bakallah diganti banget nah jadi babi tinggal kita Na hadis huti kubur awaknya awak jelemahari banget na banget babi Hai bakal jelas etetauh di dunia anak salat Hai lainska da nyarita gituke uku ma leke kepangggih di masa kaberanlahdi banget babi <laughs> ditanya meren ke orang dia ini aja pendit ya ah? udah lebah omong kiki kau jadi banget aku enggak sudah lebah omong siah nah aja kau jadi kos gue goblok siah siah kayak ngaca orang siah kayak sarua orang papa ada babi ngobrolnya <laughs> inggi surat renungkan kurang hirup lain sakadar di dunia mualilah Haja almarhumah ngo Kakak Haji Eruddin Hai ngorake nih Haji Mamin sehatwala piat bebar nganjeng kula balik di Jakarta uh banyak kita mau mennyahu itu maujo masuk Wanirongsa miliar tukukan itu mau bisa nyukiran kamu mana jengkula kahiburang hat <laughs> bisa diol renungkin kadar ren lamun manu di dunia ngadaran riba maram kapan gede gede gunungud Kanjeng Nabi nyarita gara rendut. Orang Inggris. Masya Allah. Mangkani kuarima barang haram teh atuh geus julusuk. Boro-boro mobil kuari nu dikredit haram, motor kreditan haram, geus teu asa haram kuari. sakit Sakitu dijelas jelaskan bae ge. Roti dikredit roti. Roti. Masya Allah. Ini kumaha bahaya. Kulangan sekadar mepelingan Tadi bae barang mau baca kitab tengah haja bari ngedeng gitu. Pandai Haji Pendi mau bari ngedeng teh nyana mau baca koran. Kieu beta Deres koran anu anyar beheubeuh. Urut di pasar teh ya. <laughs> Duh ya Allah ya Rabbi. udah mah ini le koran teh suka yang seri ya. Pos kota mah rame tak koran. Ya, pos kota. <laughs> dibaca rumah sakit di Jakarta kebakaran